环境环境这不不行，都怪你。什么？ gia chuyên môn Robin True Điều là gì mà được 我不给我爸打电话，直接挂机，直接挂机。 ипотеку Я ее понял. Приказик. я определил, чем я его